سلام سلام خدمت شما دوستان عزیز مهربان انشالله که من و لباس آفیت بر تن داشته باشین و روز روزگارتان خوش بگذره انشالله دوستان عزیز میخوایم امروز به شما در مورد ازی که چگونه از یوتیوب میتونیم دانلود کنیم آهنگ باشه یا بعضی برنامه کوتاهی باشه چگونه دانلود کنیم به شما در مورد توضیحات بدم قبل از که به برنامه خود آغاز کنیم و طریقه دانلود کردن شروع کنیم شما در قدم نخست از خواهش خواهشمند هستم که کانال ما را سبسکرایب کنین لایک کنین پیشنهاد انتقاد هرچی که دارین بر ما در جریان بگذارین پس شروع میکنیم به آقا به ادامه برنامه خود در قدم نخست دوستان عزیز میریم کروم باز میکنیم کروم باز میکنیم وقتی کروم باز کردیم باشه لحظه که باشه دوستان عزیز کروم باز میکنیم میریم به طور مثال میخوایم یوتیوب باز کنیم یوتیوب باز میکنیم بله یوتیوب باز نشده یک انترنت ضعیف از دوستان عزیز باشه خیلی اگه لحظه وقت دانه نگه بس بله دوستان عزیز یوتیوب رو باز کردیم و طور مثال میخوایم یک خواندن را دانلود کنیم که که بر شما هم بگویم که چگونه دانلود نکنیم و طور مثال دور نمیریم میخواییم که این میخواندنه که دانلود کنیم حتی رو مثلا رو میخوایم دانلود کنیم دوستان عزیز میخوام به شما بگویم در این قسمت اینجا ببینید که شما تیر برتان زدیم این قسمتی که اینجا ما تیر بر شما زدیم این قسمت شما دبل کلک میکنین دبل کلیک میکنین به خودتان نشان میتم دبل کلک میکنین و دبل کلک وقتی که کدین دوباره اینو چی میکنین دو وقتی دبل کلیک کردین باز میگرین دبل کلک به این قسمت که برای شما گفتم چی میکنین ناشا میکنین که پی آی پی آی دوستان ببخشید که که از من فارسی هست همی لسانش تغییر بدم لسان تغییر دارین ناشا میکنین که پی آی وقتی پی آی کنین ببینید دوستان عزیز که لینکش خودش میه بر شما سر لینکش کلک میکنین سر لینکش کلک میکنین میره به طرف سفر رو باز میکنه شما میتونین که باز باشه دوستان که صفحه دیگه باز شوه که با شما بگویم که چگونه ایره دانلودش کنین باز اینترنت بسیار زد ضعیف است خوب در کار نمیکنه نمیفهم که چرا امروز اینترنت مقدر ضعیف است اینجا فکر کنم که در دانلود رفت یا یکی یک دفعه که وقت ما منتظر بی که بانه ما آها اینترنت میگه قطع است گرچه انترنت ما که وصل است اما نمیفهمم که چرا تر شده دوستان عزیز آن یک لحظه باز شد صفحه بریم می خواندن بیا شبهای محتاب بسات ناشناس و قیصال فتگ است هم میتونیم ویدیو رو دانلود کنیم هم میتونیم که آدیویش دانلود کنیم فقط در اینجا میگیم که اگر کانورت بگیم حالی ویدیویش دانلود میشه میخوایم آدیویش دانلود کنم سر audio کلیک میکنیم و کانورت رو میزنیم که یک بار convert کنه حالا ببین دوستان عزیز آهن convert شد حالا اومده دانلود است بس دانلود سرش کلیک میکنیم ببینید دوستان عزیز که در یک قسمت پایین ناله و دانلود کردن یک قسمت آغاز میکنه دانلود خود آغاز کرد دیدین کمانده که دانلود شده یک قسمت دیدین دوستان چیز این شد دانلود دانلود شد میم سلسیم میتونم که یک دفعه بازش کنیم ببینیم که دوستان عزیز دانلود شده یا نه داره که شبه شما معلوم شد که چگونه دانلود شد که دانلود شد نشد حالا تصور میکنیم حالا دیدید دوستان عزیز وی هم آهنگی دانلود شده و این بود ویدیو ما دوستان عزیز یادتان نره سبسکرایب لایک کومنت همه چیز در نظرتان باشن و و امید ازی که جور سخن باشه دوستان عزیز وقتتان خوش خدا حافظتان الله نگهدار وقتتان بخیر دوستان عزیز